हेलो गाइस सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है एक तो फॉलोअर्स मारने से जो आपके फॉलोअर्स ब्लॉक पड़ जाते हैं या बढ़ते नहीं तो वो ब्लॉक होने से कैसे बचाया जाए तो दिखा देता हूँ ये देख सकते हैं ये मेरे फ्रेंड के आईडी के फॉलोअर्स से देख सकते हो आप सत्रह हज़ार पाँच सौ बारह तो मैंने आज सुबह से 8000 फॉलोअर्स बढ़ाए फॉलोअर्स की लिमिट दिन की होती है चार से पाँच हज़ार फॉलोअर्स बढ़ाने से फॉलोअर्स ब्लॉक हो जाते हैं पर मेरे ब्लॉक नहीं हुए तो ब्लॉक नहीं होंगे मैं दिन में अब इसी आईडी के तीन चार दिन में सत्तर हज़ार से करीब करीब कर लूँगा फॉलोअर्स तो चलिए मैं दिखा देता हूँ फॉलोअर्स मार के और कैसे बचा जाए वो दिखा देता हूँ आपको सिर्फ तीन ही साइट टैटू के लिए यूज़ करनी है तो वो है पहली ये भी सब जिसका मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इससे ये एक साइट है तो दूसरी साइट जो है वो भी है पे ऐटो फॉलोअर्स की है तो दूसरी ऐटो फॉलोअर्स की साइट है तो दिखा देता हूँ मैं वही भी तो आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी दूसरे के आईडी से फॉलोअर्स ना बढ़ाए क्योंकि उससे ब्लॉक हो जाते हैं फॉलोअर्स खुद के आईडी से बढ़ाने से कभी ब्लॉक नहीं होते जल्दी फॉलोअर्स क्योंकि आप दूसरों के आईडी से बढ़ाएंगे तो आपके फॉलोअर्स दो हज़ार या तीन हज़ार मारने पर बंद पड़ जाएंगे और दो दिन या एक दिन तक नहीं खुलेंगे हुए तो कैटो और आपको ये साइट ये आपको याद रखनी है हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो यहाँ आपको टोकन डालना है ये है गेट सब लाइकर तो इसको हमेशा आपको यूज़ करना है क्योंकि आपको इतने रिक्वेस्ट आएंगे तो फेसबुक आपको पकड़ लेगा कि ये कुछ गलत काम कर रहा है ऐटो मार रहा है वो तो उसके लिए आपको क्या करना है फॉलोअर्स ऐटो फॉलोअर्स पर जाना है ऐटो रिक्वेस्ट नहीं करना है तो एटो फॉलोअर्स पर जाने के बाद क्या फेसबुक को लगेगा कि इसको रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं और इसको फॉलो भी आ रहे हैं तो इसके कारण आपके फॉलोअर्स जो है ना वो ब्लॉक नहीं होंगे फेसबुक को ब्लॉक नहीं करेगा ये देख सकते हैं इस प्रकार आप फॉलोअर्स बांटा सकते हैं और ब्लॉक हो नहीं सकते आपके फॉलोअर्स देखा देता हूँ मैं तो ये साइट हमेशा आपको इस तरह से आपको कंटिन्यू जल्द से जल्द उधर ऐटो मारने के बाद ऐटो रिक्वेस्ट ऐटो फॉलोअर्स यहाँ आकर इस ऐप पर मारना पड़ेगा जिसके कारण आपके फॉलोअर्स नहीं ब्लॉक हो सकते मैंने तकरीबन छः हज़ार से सात हज़ार आज बढ़ा दिए हैं और मैं इसका डेमो लाइव रात को दे दूंगा कि पच्चीस हज़ार तक करके क्योंकि कभी ऐसे फॉलोअर्स ब्लॉक नहीं होते इस तरह के ट्रिक से तो ये ट्रिक आपके लिए और करेगी इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो इंस्टाग्राम के ऐटो फॉलोअर्स और ऐटो लाइकर पर डालने वाला हूँ